One message for the patriarchy? Burn! Fuck patriarchy! Vous <laughs> n'êtes pas seul sur cette terre. You're going down! <laughs> Nous aussi, on existe. Pourquoi je suis ici aujourd'hui, le 8 mars 2023 Parce que tous les jours, il est encore nécessaire de lutter pour les droits des femmes. because it's the 8th of March and every 8th of March I strike. To strike for the rights of women and gender minorities, it's important that we all come out and we make our voice heard. Nous sommes les voix des femmes musulmanes en Turquie pour la précarité menstruelle, pour l'inégalité salariale, le droit à l'avortement. Tous les jours, on subit davantage de conséquences parce qu'on est des femmes tous les ans, en Belgique, il y a encore 30 euh, femmes par an qui se font zigouiller par leurs euh, compagnons. Feminism is inclusive, it's caring, it's solidarity, and it's standing up for each other and helping each other up.